Salutana chu yen evil Ivo kai hudi on mi ludas iom da left for dead said mi ludos gin en esperanto char kelka el vi petis ke mi faru kelka in en esperanto do yen gi mi supozas do mi havas a uh, pistolon said mi bezona sanigilon a uh, machine papilon u uh, mi volas a ah, fek mi volas du a blind pistolon shi ah, shi jus shtelis mi an du a blind pistolon eh uh, eble mi prenas la tranchilon char gestas pli bona ol um unu pistolon ah manju tion <laughs> do kiel vi povas vidi mi ludas uh, zombian video ludon mi mi tre ŝatas uh, ludi uh, zombian ludon mi ne scias kial mi simple mi simple ŝatas fari tion sed kia en video vi ŝatas ludi Chade eh, yes mi shatas um ehm, zombie in ludoin sedanka mi shatas um ehm, ludi exemple granda in interneta in ludoin kiel mondo ehm, de militato compreneble chade mi ofte fadas film in au let's see online and tiu ludo ah, explodulo mi vidas vin <laughs> Vi der povas escapi de mi na ah, fo iru fo iru kai uno alla fero e mi rimakis, schi a mi che ludi ludici che un ludon Estas la facto che presca chui zombioi, crom la explodulo, estas maldicai. Ciu vi rimarcis tion? Nun, ciu tio estas pro la facto che presca ciui ciui logis ci tie antau ol ili uh, eh, shangigis al zombioi estas maldiculoi? Au ciu estis pro la facto che ili simple perdis la dicetson um, ah, Sputo, sputo! Um, perdis la dicetson um, kiam ili farigis zombioi, char compreneble zombioi devis ofte curi cercau la loco, um, cercau la loco? Cercau la, mi supposes che citu mapo, kai uh, manci homoin. Uh, glavon! Mi tre shatas havi glavon. Ok, nun, ni devas idi tien, inter la pinoi. Ai, am sputulo, mi vidas fin. <laughs> Vi ne povas sputi sud min. Gude taculo! ele ilin, ili sam um, tre dangera i zombie e c'ha lì poi sa rapide um vundi ven <coughs> ha mi vedo sfin kai um mi suppose che l'alia e domando a uh, queen mi havas, estas, è zombiai, zombie um ne qui said chi ha in vi shatter specti nun mi ne shatter specti la cutima in zombie in um uh, ah, tui filmui qui estas basitai en super basadui kai tiel plu, char Ah, minasias, ili simple shines al mi quasal tui el tui filmui simple estas copioi de unu la alia. Do mi shatas alia in filmoin, um, exemple, tui qui estas um, uh, kiel videoblogui as uh, simile um kiel uh, the blue witch project se vi neniam aldis pri tiu un film on tiu film vi devas spekti gen gi estas tre bona um kai anka mi shatas a uh, example shown of the dead nun Shaun of the dead estas tre amuza angla film op pri zombio e char gi estas pli amuza ol gi estas uh, timiga na no, un momenton mi devas modetigi zombioin ili estas chie ay bone Nun, en idu citiun dometon. Aha! ha, Mi havas glavon. Uh, munition! Mi besonnes tion. Si mi povis preni tion botel? Ne, mi ne povas. Um, Ege, bone. Nun iras al... Mi che mi iras al citiun domo. Nun vi devas esti iom zorgema kiam vi en idas citiun domo in char kutume... Exemple! Kutume... Tui zombioi shatas kashi sin en lo domo char a uh, nestas multe da spazzo ca ili povas uh, facile modifigi vin u uh, bombo tre shatas bombo in ki estas la explodulo ha mi vidas vin <laughs> non ah uh, bla u uh, estas zombio en la lageto do yes am um, lavi am um, ki estas uh, via play shatata filmo diru al mi mi tre ciate si. Cai sam tempe, el cui landoi vi venas, char mi povas vidi la statisticoin de YouTube, sed mi... Ili ne esas tiel bonai, ili simple dias che... 30% venas de Usono kai Australio kai tiel plu, sed mi vere volas si el kiuj landoj vi venas. Ĉar um, mi supozas ke multaj el vi fakte o oh, oh, kie estas Bon, rapide, rapide, tio esto sufficiente... Ah, ah, sputo, sputo, au, au, au, au, au, au, au, Oh, tio zombio esto tre bona zombio. Ne bona, eh, sed esto tre... Mm, now mi suppose che li esto bona la zombia. Um, um, nord amigo. Ah, ne nord amigo. Ah, en iru la chambron, Yes! Mi estas secura. To, se vi chatis citium filmon, chatu gin, disconigu gin, kai aligiu, se vi ancora ne aligis al mia canale, che mi vidus vin el venonta filmo. Ca se vi ne estos tie, mi trovas vin, ca mi mudutigos vin. <laughs>